ал алейкум, құрметті көкпарсүйер көпшіл қауым мына құдай қаласа бауырымыз бүгін елді жинап баталы жатыр екен ниеті қабыл болсын той құтты болсын құдай қаласа палуандардың тақымы талмай білегі талмай аттары сүрінбей биіктен көріп салымды болсын құдай қаласа той той қаласа берсін алладан не тілесе тілегін қабыл етсін жарыл алла қабыл ет жарын қауымы қабыл ет ізет абырой бақ дәулет отбасыңа бақ қонып не тілесең тілегін қабыл ет ниет қабыл мұрат асыл болсын той құтты болсын әумин аллаху әумин көке бәрекелді болды болды жерге түскеннен атала береді жігіттер жанысаға келіңіз құрметті көпшілік мына нұрсұлтан бауырымыз бүгін еліне келіп елдің батасын алайын деп көкпар беріп жатыр құда қаласа нұрсұлтан бауырым мынау тойың құтты болсын ойлаған ниеттерің қабыл болсын мына елдің бәріне жұғысты болсын құда қаласа міне ұлыңның артынан азаматтар ери берсін ери берсін өзің сияқты елге қызмет етіп елдің баласы болсын әумин аллаху акбар төменгі мәреге нұрдәулет момынов даука ағамыз тастады атақты байтөбел 16 миллион Момынов Керем Мырзаның отағы 16 миллион атты сайгүлігіменен. Нұрдәулет Набиұлы тастаса жоғарғы бәреке,